hello and welcome friends Google sheet सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की गूगल शीट में खास क्या क्या सीखने वाले हैं आइए आपको बताता हूं यहां पर देख सकते हैं ये नेम ऑफ स्टूडेंट दिया गया है ये फ्रेंड्स नेम है ये डिस्ट्रिक्ट है तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और ये इनके फ्रेंड के नाम है तो ये दिया गया है और ये स्टूडेंट के नाम है ठीक है अब ये इनके फ्रेंड है और ये इनके डिस्ट्रिक्ट है यहां पर क्या किया है मैंने यहाँ पर क्या किया है मैंने डिस्ट्रिक्ट और ये पहली दूसरी ये जो है ना इसको कॉपी किया है और यहाँ पेस्ट कर दिया ठीक है अभी हम देखेंगे कि ई काउंट ने फॉर्मूला कैसे यूज किया जाए और इससे क्या यूज है क्या फायदा है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राम जो है देवरिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं इसके अलावा सुरेश भी देवरिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं जिनके दोस्त का नाम हितेश है महेश भी देवरिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं जिनके दोस्त का नाम मनोज है दिनेश भी देवरिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं जिनके दोस्त का नाम अजय तो ये सारे लोग देवरिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो देवरिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाले कितने लोग हैं एक दो तीन चार चार लोग हैं ठीक है चलिए आइए डी काउंट फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर लिखा मैंने डी काउंट ए ये कुछ इस तरीके से ब्रैकेट को ओपन कर दिया ब्रैकेट को ओपन करने के बाद ये पूरा डेटाबेस आपको कर जाना है ये पूरा ही डेटाबेस करना है सेलेक्ट नाइट बी कम नाइट बी जैन ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा यहां पर लगा दीजिए कॉमा इसके बाद डबल एडेड कॉमा में मैं क्या करता हूं डिस्ट्रिक्ट लिख लेता हूं ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना इसी को लिखना है आपको डबल एडेड कॉमा में तो डबल एडेड कॉमा में लिख लीजिए डिस्ट्रिक्ट इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लिखिए और डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद आपको क्या करना है डबल एडेड कॉमा को क्लोज कर देना है क्लोज करने के बाद क्या करना है कॉमा देना है कॉमा देने के बाद क्या करना है ये जो लिखा हुआ है ना ये जो कॉपी करके मैंने पेस्ट किया किसी को कर लीजिए सेलेक्ट इन दोनों को जैसे ही सेलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आंसर आ रहा है फोर यानी कि किसकी बात हो रही है देवरिया की बात हो रही है यहाँ आंसर फोर आ रहा है अगर हम लखनऊ यहाँ पर चेंज कर देते हैं ये देखिए ये डेटा मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे मैं सिर्फ क्या कर देता हूँ एल यू सी के एन ओ डब्ल्यू यानी लखनऊ कर देता हूँ तो जैसे ही लखनऊ किया मैंने यहाँ टू आ गया आइए देखते हैं लखनऊ से बिलोंग करने वाले कितने लोग हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ये है तो मैं डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता हूँ और और तो मैं लखनऊ से ये देखिए ये यहाँ पर है तो ये दो ही लोग हैं ऐसे जो लखनऊ से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे दो आ गए ओके आई होप की बात समझ में आ रही होगी यहाँ पर डेटा फिर चेंज करता हूँ इस बार क्या करते हैं हम इस बार कर देते हैं जोधपुर ठीक है जोधपुर से कितने लोग बिलोंग करते हैं वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली ठीक है तो यहाँ देखिए जोधपुर ये गलती लिख गया है यहाँ पे ये नहीं आ रहा है ये पी छूट गया तो आप पी लिख दीजिए एंटर कर दीजिए अब यहाँ एक आ गया है वन आ गया है ठीक है तो वन आ गया यानी कि एक ही लोग हैं जो जोधपुर से बिलोंग करते हैं तो वो कौन है तो यहाँ पे देखिए ये संजू है जो जोधपुर से बिलोंग करते हैं और ये यहाँ पे देख लीजिए इसको एक डिफरेंट कलर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ ये ये कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये जो डी काउंट ए फॉर्मूला है ये गूगल शीट पे कैसे यूज होगा आप इसको एक्सेल में भी यूज कर सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video